甜蜜蜜缠绕，我多么希望幸福永远。 在呼唤爱情，叫不来爱情。 Thank Minha vida, minha vida. ফুলের গন্ধে Música